तो सर कैसी लगी आपको सूरमा हाँ सूरमा नाम की तरह एकदम सूरमा फिल्म है मैं चाहूँगा कि जो लोग ये देख रहे हैं उन सबको ये फिल्म जाकर के ज़रूर देखनी चाहिए उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ कि फिल्में जैसे हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल होता है तो वो स्ट्रगल से किस तरह से आप ऊपर आ सकते हैं वो इस फिल्म में दिखाया गया मुझे लगता है लोगों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए अच्छा कलाकारों के अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ तो किस तरीके का काम किया है सब ने मेरे ख्याल से संदीप सिंह जो बने दिलजीत दोसान जिन्होंने उस रोल को पूरी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की तापसी पन्नू भी बहुत अच्छी लग रही कुलभूषण खरबंदा और विजय राज की जो एक अलग तरह की आ, कह सकते हैं अनोखापन है उनकी एक्टिंग में और विजय राज जिस तरह के रोल के लिए जाने जाते हैं वो मशहूर है वह लगता है लोगों को बहुत अच्छी फिल्म है और एक अरसे के बाद ऐसी फिल्म देखने को मिली और पूरे परिवार के साथ लोगों को फिल्म देखने अंगद बेदी कैसे किसी अंगद बेदी हाँ, जो अंगद बेदी ने भी बहुत अच्छा काम किया है बहुत अच्छा रोल है उनका कि किस तरह एक संदीप सिंह जब लाइफ में मायूस हो जाते हैं तो किस तरह उनके भाई ने उनकी हेल्प की है उसे वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं लगता है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया अच्छा सर क्या आप इस फिल्म को औरों को रिकमेंड करेंगे मैं बिल्कुल चाहूँगा कि न सिर्फ आप अकेले देखिए बल्कि आप अपने पूरे परिवार करके खास करके अपने घर में अगर कोई बच्चे हैं तो उन्हें ये फिल्म ज़रूर दिखाइए क्योंकि ये बहुत ही कैसे फेलियर से ओवरकम किया जा सकता है उसे दिखाती है मुझे लगता है लोगों को ये फिल्म जरूर देखनी आउट ऑफ फाइव कितने स्टार मैं इस फिल्म को साढ़े तीन स्टार दूंगा और लोगों से अपील भी करूँगा कि लोग जाकर के फिल्म जरूर देखें थैंक यू सो मच फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी और जहाँ तक डायरेक्टर की बात करूँ तो शाद अली की ये अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जी। मैं तो यही कैटेगरी देना चाहूँगी अभी तक उन्होंने सिर्फ रोमांटिक और सिंपल सी फिल्में बनाई ये कुछ बहुत अलग सी है और उन्होंने उसे जो संदीप सिंह का जो कैरेक्टर है उसको लार्जर देन लाइफ जबरदस्ती बनाने की कोशिश नहीं की हम्म। उसे बहुत नॉर्मल और सहज तरीके से दिखाने की कोशिश की लेकिन वो बहुत खूबसूरत बन पड़ा है क्या दिलजीत ने दिल जीता बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली हंड्रेड परसेंट ऐसा लगता है जैसे कि ये जो कैरेक्टर है ये दिलजीत से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं निभा पाता जी साथ ही अंगद बेदी जो उनके बड़े भाई का कैरेक्टर प्ले करे थे उन्होंने बहुत अच्छा किया जी सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया बात ये थी कि पाकिस्तानी प्लेयर के रूप में जो विक्रम जी हैं उनके जो बड़े भाई हैं संदीप सिंह के वो एक छोटे से रोल में उनको लिया और उन्होंने पूरी फिल्म में जो हॉकी को डिज़ाइन किया है पूरी फिल्म को बहुत ही बेहतरीन थी आ, इसके साथ तापसी पन्नू जहाँ तक उसका सवाल है उसने बहुत चौंकाया वो अक्सर चौंकाती हैं अच्छा कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने ओवरऑल एडिटिंग अच्छी थी सॉन्ग्स अच्छे थे एक गाना थोड़ा सा खटक रहा था जो how many star would you like to give out of five साढ़े तीन से चार के बीच में कहीं थैंक यू आप इस फिल्म को औरों को रिकमेंड करेंगी बिल्कुल हमें ये रिकमेंड करूंगी और बल्कि ये बोलूंगी कि भारत में सिर्फ क्रिकेट नहीं है हॉकी भी है और सचिन तेंदुलकर या गावस्कर ही नहीं संदीप सिंह भी है थैंक यू सो मच फिल्म इंस्पायरिंग है मेहनत दिख रही है दोनों की मतलब जरूरी नहीं है कि पिक्चर में कोई बड़े स्टार हो तो ही फिल्म हिट हो सकती है छोटे स्टार भी अच्छी फिल्म कर सकते हैं अच्छी हिट फिल्म दे सकते हैं ये लोग साबित कर फिल्म की कहानी कैसी लगी आपको अच्छी कहानी इंस्पायरिंग है पंद्रह बीस दिन तक तो बहुत जोश रहता है ऐसे फिल्में देखने के बाद एक्टर में तो दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी मतलब तापसी पन्नू को तो ऐसी फिल्में कर चुकी है पहले भी लेकिन दलजीत के लिए फर्स्ट था ऐसे तो उसने भी और खास पर भी सरदार जी थे ना तो वो सरदार जी और सरदार जी दोनों थे तो अच्छा हो गया और पिक्चर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ा आउट ऑफ फाइव कितने स्टार्स देंगे थ्री एंड हाफ क्या आप इस फिल्म को और को रिकमेंड करेंगे ऑफकोर्स खासतौर पर जो मोटे हैं उन लोगों तो बिल्कुल करूँगी थैंक यू सो मच कैसी लगी फिल्म आपको अच्छी थी but not up to the expectations average और एक्टिंग कैसी लगी दिलजीत दोसांझ की और एक्टिंग सबकी परफॉर्मेंस फिल्म गुड मोमेंट्स बहुत काफ़ी अच्छे थे डायलॉग्स काफ़ी विजय राज के डायलॉग लाइक हंसी मारी बट फिल्म मतलब देखा जाए तो ओवरऑल काफ़ी एवरेज थी storytelling was the I think मतलब जो कमी थी फिल्म में अच्छा ऑडियंस को सजेस्ट करेंगे आप ये फिल्म ओके आउट ऑफ फाइव कितना rating okay thank you so much मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी स्टार्ट थोड़ा सा स्लो लगा पर uh, फिर कैचअप करते गए ओके और स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये बताइए दिलजीत दूसन की जो एक्टिंग है वो कैसी लगी आपको बेसिकली दिलजीत कांटे खड़े कर दिए मतलब उन्होंने हार्ट टच कर दिया है एक्चुअली दिल जीत लिया आपका दिल जीत लिया जी बिल्कुल ओके कई अलग अलग बायोपिक्स आई हैं उनके मुकाबले ये बायोपिक कैसी है Uh, मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहूँगी इस बायोपिक को हर बायोपिक अलग होती है हर किसी की एक इंस्पिरेशनल स्टोरी होती है ये भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है ज़रूर लोगों को मोटिवेट ज़रूर करेगी स्ट्रगल से अपने कैसे जीतना वो सिखाएगी आपने कहा इंस्पायरिंग फिल्म है आप कुछ इंस्पायर्ड लग रही हैं हाँ? कुछ बताना चाहेंगी कुछ शेयर करना चाहेंगी क्या आपने मैसेज लिया फिल्म से कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी जी पर आगे बढ़ते जाना है और अगर स्टॉप कर गए तो स्टॉप है फुल स्टॉप है बट कॉमा से आगे बढ़ सकते हैं फुल स्टॉप okay. क्यों क्योंकि हॉकी पर बेस्ड ये फिल्म है ये बताइए हॉकी का जो सिनेरियो था फिल्म के अंदर वो कैसा था टेक्नैलिटीज़ पर कितना ध्यान दिया गया ऑन द फील्ड जो चीज़ें हैं ड्रामा है वो कैसी थी टेक्निकली तो आई डोंट नो हॉकी कैसे खेलते हैं बट hmm. हाँ एज अ ऑडियंस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो सीन चल रहा था तो मन कर रहा था वो शूटिंग करने का इंडिया के लिए <laughs> मतलब एक तरह से हॉकी का मैच देख लिया आपने जी ओके okay, ये बताइए कितने स्टार देंगे पाँच में से फिल्म को 3.5 3.5 इतनी कंजूसी क्यों चीज़ें बेटर हो सकती थी पर जी मोटिवेशन तो था 3.5 कुछ रिकमेंडेशन फैंस के लिए ऑडियंस के लिए आप फिल्म देखिए आप मोटिवेट भी होंगे और दिलजीत आपका दिल जीतेगा okay thank you so much thank you